Luana Camará, White of Session. Essa aqui é pra todos que disseram que foi sorte, não foi não. Sabe de nada, tanto tempo que eu passei. Várias madrugadas, em claro eu fiquei. Sonhando acordado, pedindo talo, atrás do hit pra pagar. Eu fiz meu corre, é Atrás do malote, passei perrengue Mas me mantive de pé, não Perdi minha fé, meu Deus é forte, é Minha é meu norte, não aqui no norte Não há, não há Mas tenho fé que meu sonho vai virar É só uma fase ruim que já vai passar Yeah. Yeah, yeah. Quantas noites eu fiquei sem dormir Juro que pensei em desistir Muitos não acreditaram em mim Me deu força pra chegar até aqui A força do meu pai me inspirou Mãe me ensinou o que é o amor Deus me presenteou com o dom Hoje a quebrada toda ouve meu som Hoje eu tô bem, mas forte Sempre foi Deus, nunca foi sorte Minha correria pela minha família Traz os malotes, traz os malotes Hoje eu tô bem mais forte Sempre foi Deus, nunca foi sorte Minha correria pela minha família atrás dos malotes <laughs> Mas quando chega lá todos vão dizer que foi sorte gente não. Mas quando chega lá, todos vão dizer, todos vão dizer. Sabem de nada, tanto tempo que eu passei. Várias madrugadas, em claro eu fiquei. Sonhando acordado, beat no talo. Atrás do hit pra pagar o meu lifestyle. Meu lifestyle. Sabem de nada, não, não, não, não. Sabem de nada. bitch and I die.